Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xızıda qadın öz qani tərəfindən qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hadisə bugün saat 17.00 radələrində rayonun Giləzi qəsəbəsində baş verib. Belə ki, qəsəbə sakini Ləman Qurbanovanın aləm münaqişəsi zəminində qaini Taliq Qurbanov tərəfindən boğularaq öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə polis əməkdaşları gedib. Taliq Qurbanov polis tərəfindən saxlanılıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Laman Qurbanovanın həyat yoldaşı şəhid olub. Hadisə ilə bağlı Xızır rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, mayın 13-cü saat 18 radələrində Xızıranu Giləzi qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində 1999-cu il təvəllüdlü Ləman Qurbanovanın ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Taliq Qurbanovun qohumu Ləman Qurbanovanı boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Ləman Qurbanova şəhid Salih Qurbanovun həyat yoldaşı olub. Salih Qurbanov 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında Vətən müharibəsi zamanı Cəbrail, Xocavənd və Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Cəbrailin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə Laçının azad olunmasına göre medali ilə təltif edilib.